Э, действительно, после смайля могут появляться микроскладочки, потому что поверхность крышки больше, чем поверхность э, удаленной стромы. Но при этом эти складочки достаточно быстро разглаживаются. А вот складки, которые образуются после фемтоласика или после ласика, это макроскладки, которые требуют того, чтобы повторно пациента надо было уложить на операционный стол. Поэтому в любом случае смайл – это самое безопасная для пациента методика.